ama çali yayına pantun yoni kandı ey Lambe ama çali yayına pantun yoni kandı Lambe ama çali yayına pantun yoni kandı Lambe ama ey Lambe ama Nambiya machari aida pantang yoni kande Chakini lepa laita hona kini lepa laita Minor so oba kaya tengna rasa tikang kaya Chakini lambi sida tingla kanu lambi sida Yengti pa mina gonga ini hariba moina mina Ini mawa lode kanji lude aina moigi wari Muna aiki wari tiru sida doigi Ain tiri aiki pusik lambi Yo, uh, ꯂꯝꯕꯤꯅ ꯃꯝꯂꯕꯁꯨ ꯇꯤꯡꯈꯪꯅ ꯇꯜꯂꯕꯁꯨ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯌꯧꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯌꯧꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯌꯧꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ Wabana aiki punsini Chaitin kaya fang labani Leite aiki kana Sadubu pakta riba lambi sida Channing liba lambi sida Patung yo na bahona Badi lepo aina Aim ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯖꯧ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯉꯥꯡꯖꯧ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝꯇ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯄꯤꯔꯕ ꯍꯤ ꯍꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯗꯦꯝ ꯇꯥꯁ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨ ꯁꯥꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯩꯕ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯩꯇꯕ ꯍꯩꯊꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯃꯥꯏꯕ ꯁꯥꯔꯗꯤ ꯃꯪ ꯊꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯈꯔꯁꯨ ꯈꯪꯉꯣ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯝꯃꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯌꯥꯎ ꯑꯥ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯪꯊꯨꯡ ꯌꯧꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯪꯊꯨꯡ ꯌꯧꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯪꯊꯨꯡ ꯌꯧꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ